السلام علیکم زیم تاسو قربا وصال خیال د زلن ټي وی له طرفه ما راوړلې تاسو ته لپاره نن یو ډیر زیات او خوندور پروګرام چې نوم یې دی کامن سنس په کامن سنس کې به زه تاسو کامن سنس معلوموم چې تاسو څومره کامن سنس لرئ ډیر زیات اسان تپوسونه به تاسو نه کوم او یې په اخره کې یو ډیر زیات خوندور غونته کې سیګمنټ دی چې نوم یې دی ټنګ ټویسټ د زلن ټي وي درنو پښتنو دا ټیم کې موږ سره ست طالب علمان هم ولاړ دي د دوی نه بم تاسو کو راغلي خو د سکول په یونیفارم کې دي تاسو به تکو چې دلته راغلي سره دي ارسي خو چولې دي د پښتنه به تیم کو السلام علیکم دوم دې سده انصر خان دا راته وې سویم کلاس طالب علمي 8 ها دا 8 کلاس سره راغلي سه انټرټینمنټ پروګرامونه شروع دي سه شروع دي هم د سکاوټ پروګرام لراغلی سکاوټ د بارک د سکاوټ پروګرام لراغلی دا راته وایي کنه اسان غونته کې او تاسو نه کومه یو بنگله ده ټیک ته او یو د لرګي کور دی صحیح شو سوچ کوا ستا ذهن زما معلوم چې ته څومره کامن سنس لري یو بنگله ده او یو د لرګي کور دی په دواړو باندې په یو ټایم باندې اور لګېدو ټیک ته په یو ټایم په اور لګېدو اوس دغلته یا په گاوند کې سوکتی کور سوکتی اغه فایر بریګیډ والتا یا امبولانس ته ټلیفون وکړو ټیک تا نو دا راته وایي چې امبولانس په پهله کم کور ته راځي او اور به مړ کوي وایه پهله لرګي کور ته ځکه راځي ته کچا کور دی اور په لګا زیات لګېدلی دی او لنټر کور دی هغې باندې به اور کم لګېدلی ته دغه وایې دا راته وایې ته څه وایې چې امبولانس په پیله کم کور ته راځي او اور به مړ کوي یاره جی لرګي والا اور باندې د کور باندې بنګلي باندې فور لګي په دې بل هونه لګي په دې بل نه لګي ولې په دې کې چې سامان به یې کنه بلا سامان به پکې د لرګي نو بیا څه وایو دا لرګي اور ډېر ځل دی دا بل نه اخلي نه سکاوټ والا نه دی دوی موج مستی ډېر زیات خوښي کنه یو خسته غونته کې غانه ورته وای خو غواس کې په کلاس کې بناسي ها ها دا غزري تم به مجالو کړي کنه زما چې دلته ماتو وایس دا تور شپه دا تور تیارا دا اشنا کینا ولنا کو دې پرې دم کور ته بنته نه دي او یار نه دې نه دي وخو ګلالیه دا پڅ شوې مرورو په تور شپه دا تور تیارا د اشنا کینا ولا کو د پرې دم کور ته بنځې نه دې او یار نه دې نه دې دلتا نه چلیږي ستهانی او بدمعشي دلتا نه چلیږي ستهانی او بدمعشي څوک په دې په لاره لاره والي تالاشي خوشمېره ده توره تیاره د اشنا کېنه ولنه خو دې پرېږدم ته به نه ځې نه ځې او یاره نه ځې نه ځې عاشق خو نه که نه کانه دې داسې وه نو یاره نه ځې او نه ځې او یاره نه ځې نه ځې نو داسې ورزش تا وکړو سا زما به سا شو کنه نوم دې څه دی حماد حماد دا راته وای سو ډنډ نو باسي 20 وباسم سه اله بل 20 زه خو جګم دی نو یاره ما تقریبا داسې 150 خو شو باسل هغه یاره خوب ونه خوب سره سړی سو کی خوب کې سړی ډیر شوستی شي کنه خادر ته وای سوم کلاس طالب علم نه هم کې ها نه هم کې دا ټیم کې سپورتس لراځي کومن سنس ته کار کوي کار کوي ښه یو آسان غونته کې تاسو ته کومه دار ته وایې کنه یو کونډه خزه ده ټیک ده او پاغه باندې هاون ډیر زیات ظلم کوي وخی ټکې ټیک سار او غرما او ماهم نه ګوري خو بس راګدلې دی په دا به د خپل خلاصي د پاره د چا نه هیلپ علي پولیس لبزي مور پلار ته به وي چا ته به وي اول به مور او پلار ته وي بیا به پولیس ته وي چې ډېر راشي بیا به پولیس ته وایي که نه زه خو هم مړی یو پیره سوچ پې وکړه دغه سوچ دی دغه سوچ دی ها بس زه پته دی لګي چې کامن سنس دی کار کوي ښه نو ستا قشان ورزش کوه ټیک ده عجیبه اوس دا خو دونه زیاته درنه وه اسلام علیکم ورګري وعلیکم سلام نوم دې څه دی حضرت علي حضرت علي ها دا راته ووایه دا دونه درنه اوسپنه ته چوتی څنګه ظالمه زما خو په ملا کې برېښ کو بس دا خو پریکټس دی چې پریکټس کوې نو بس اوچت ورسې شي لکه چې زه هم پریکټس چالو کوم نو لکه زه به هم دا اوسپنه چوتولی شم او جی ها یو سان غونته کې تاسو ته کومه دار ته وای کنه یو کمره ده ټیک ده پای کې یو لایټ دی خو پاغه کې د بجلی والا هیڅ بورډ هم نشته هغه لایټ دی هغه بند دی اته مړکه نه دا بسنګ مړکه لایټ پکې نشته نشته او بیا نه نه لایټ پکې دی کنه بند خو ته مړکه نه دا بسنګ مړکه ماته به ولې ماته ظالم خرچه دی اسی خرچيږي